na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na inaendelea kweli kweli, tunajitahidi. Nitumie fursa hii kuwashukuru. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, ni mshukuru balozi kwa kazi kubwa aliyofanya ya kuwavuta kuja tuonane na kwa kweli ingekuwa dhambi niondoke nisiwaone. Kwa hiyo nashukuru kwamba tumeonana. Kwa balozi, asante sana pamoja na timu yako. Lakini niwashukuru zaidi wa Tanzania kwa kuja kwa wingi namna hii, maana tunashuhudia wengine hawakupata viti, wamesimama. Poleni sana, lakini haitachukua muda mrefu, tutamaliza sasa hivi. Ndugu zangu, niko Marekani kwa ziara ya kikazi. Nimekuja kwa lengo la kuzindua filamu yetu inayoitwa Royal Tour, na ni filamu ambayo ina, ina makusudi ya kuitangaza Tanzania, uzuri wake, vivutio vyake, uh, fursa zilizopo za uwekezaji na mambo kama hayo. Ni filamu nzuri, tumeizindua pale New York tumekwenda kuionyesha pia Los Angeles, kwa sababu tunajua kwamba miji hii miwili, mmoja ni wa kibiashara, mwingine kuna wale wapenda raha ambao wangependa kuona mazuri ya Tanzania na wangependa waje, lakini tayari iko kwenye mitandao, mnaweza mkaipata na mnaweza mkaiangalia. Uh, tukirudi nyumbani 28 tunaingia asubuhi, jioni tunaionyesha pale Arusha alafu tunaachia watu wa, wakapate sikukuu kwanza, alafu tutarudi kuionyesha Zanzibar na Dar es Salaam. Kwa hiyo kwenye upande huo tumefanikiwa sana, lakini la pili, kama mnavyojua, ukiingia kwenye nchi ya watu lazima waone wenye nchi. Kwa hiyo nilibahatika kuonana na makamu wa rais Kamala Harris na tumezungumza mengi, tumezungumza mengi, maendeleo yetu, ushirikiano wetu Ushirikiano wetu na Marekani umefika miaka sitini sasa na tunaona kuna haja ya kubadilisha mwelekeo wa ushirikiano. Huko nyuma tulikuwa mikono mbele, tupeni tugaieni, tupeni tugaieni, lakini sasa tunakwenda kwenye ushirikiano wekeza, tugawane faida, fanya biashara, fanya biashara, nifanye biashara. Kwa hiyo tunakwenda kwenye Trade and Investment Cooperation. Amna tena bwana nigaie, wakitupa hatutakataa, lakini hatutaenda hatutajidhalilisha tena namna ile kwamba ya, lakini tumezungumza vizuri katika uhusiano wetu. Kuna mambo kidogo tulikwazana katikati hapo, lakini mazungumzo ya juzi tumewekana sawa, na sasa mambo yako safi ushirikiano unakwenda vizuri. Lakini pia nilipata nafasi ya kwenda kutembelea kampuni inaitwa AC Johnson. Hawa ni wafanya research wa mambo ya insects, lakini wanashughulika na mradi wa malaria kwenye Great Lakes. Sasa wanataka kuingia Tanzania kwa nguvu, na tumefanya mazungumzo nao, wamekubali kutusaidia kujenga capacity kwenye institution zetu zinazoshughulika na vector control. Kuna moja iko Tanga, kuna Ifakara Research Center, lakini kuna NIMRI ambayo ni National Medical Research Center. Zote watazipa nguvu na zitakuwa center za kisasa. Lakini pamoja na hayo, pamoja na hayo tuna mikoa ambayo malaria imehamia huko, haiondoki kama mikoa sita hivi ambayo ni Kigoma, Ruvuma, Kagera, uh, Geita na mengine sita ipo, wamekubali kutusaidia kujenga vituo vya afya kule chini kwa wananchi, ili waweze kupata huduma za vipimo na matibabu kwa haraka sana. Na tunaposema vituo vya afya kama alivyosema uh, Waziri Mwigulu kwamba kwenye sekta ya afya tumejitahidi sana kujenga miundombinu sana sana. Toka tumeanza awamu ya tano tulijenga vituo kama elfu moja na kama mnavyojua nchi yetu ni kubwa. Awamu ya sita kwa sasa hivi tuna miradi mia tatu thelathini na tatu ya vituo vya afya. Kwa hiyo tukiongeza na vile vitakavyojengwa na hawa mia mbili tutakuwa tumesogea, ingawa bado kazi ya kujenga vituo vya afya zaidi chini kwa wananchi, uh, bado kuna kazi inaendelea. Kwa hiyo tumekwenda kwa hao AC Johnson na tumefanya mazungumzo hayo, lakini pia tumepata bahati ya kuzungumza na wafanyabiashara wa Marekani. Kama mlivyosikia, tumesign MOUs zenye thamani hiyo, na lengo letu ni kwamba private sector ya Marekani, private sector ya kwetu zifanye kazi pamoja, na wote tuende kujenga uchumi wa nchi yetu. Baada ya kusema ya ziara ya Marekani, nimeonana na Watanzania kila nilipokwenda, nimekula futari na Watanzania, nimesikiliza shida zao, hazipishani na hizi ambazo zimesemwa hapa. Kwa hiyo um, tunazichukua na tutazifanyia kazi, ingawa nitakuja kuzizungumzia. Hali ya uchumi nyumbani sio mbaya <clears throat> tulipata athari ya COVID na uchumi ukashuka, tulikuwa tunakuwa kwa 6.8 mpaka lakini tukashuka mpaka nne, na sisi ndio tulikuwa wazuri kwenye region ya East Africa. Kwa sababu gani? Hatukujifungia, hatuku lockdown, tuliacha watu waendelee na shughuli zao. Kwa uzalishaji uliendelea, lakini tuliathirika na biashara za nje, ndizo zilizotushusha, lakini nyumbani tuliendelea na kazi. Kwa hiyo tumeshuka, lakini um, Saini zote nzuri za kupanda kwa uchumi zinaonekana. Kutoka nne mwaka jana tulikuwa kidogo, mwaka huu tumekuwa, mwakani tunategemea 5.2 na ikifika 2025 tunategemea tutarudi tena kukua kwa kiwango kile ambacho kimetuingiza kwenye nchi zenye uchumi wa kati. Kwa tutakuwa tumerudia huko. Uh, hiyo ni kwa upande wa uchumi, lakini kwa upande wa uchumi hiyo hiyo kuna masuala ya inflation. Tunajitahidi kuwaambia kwamba ni hali ya dunia nzima, na kwa kweli ukiangalia ndani ya region yetu East Africa, sisi tuko far better, far better. Tuna stocks za kutosha, tuna stock ya kutosha ya mafuta, inatuchukua mpaka Julai kama meli haitakuja hata moja lakini hapa katikati kuna meli kadhaa zitaingia za mafuta. Tuna stoki ya kutosha ya chakula. Kwa hiyo crisis ikiwa kubwa ya chakula, ghalani tutatoa chakula, wananchi wetu watakula. Lakini Watanzania, wajua wakati mwingine ukiwa na raha ndio unakuwa na tendency ya kupiga kelele sana, lakini ukiwa una shida huna muda wa kusengenya au kupiga kelele, unahangaika kuhangaikia shida zako, si ndio? Sasa raha ndo zinatufanya myasikie mnayoyasikia. Lakini ukweli ni kwamba kuna inflation kidogo kutokana na impact ya Covid, lakini vita ya Ukraine na Russia. Ukiwaambia hivyo, wanakuambia vita inapiganwa huko, si imetuhusu nini? Sisi huku imetuhusu nini? Inatugusaje? Vita inapiganwa huko, lakini hawajui kwamba ile vita imepandisha kila kitu ndani ya dunia. Kwa hiyo kuna ka inflation kamekuwa kidogo. Hiyo tu ndo kasoro kwenye, kwenye uchumi, lakini sio kasoro ya governance, ni kasoro ambayo imesababishwa na fakta za ulimwengu. Kwa hiyo tuna tunakwenda vizuri. Hali ya COVID tuko vizuri, tuko vizuri. Tulipigwa na wimbi la kwanza na la pili kama walivyopigwa wengine, lakini death hazikuwa vile zilivyokuwa zikionyeshwa kwenye maripoti au taarifa mbalimbali, ila tulipoteza maisha ya watu wetu, yalipotea hata kama walikufa elfu moja lakini ni wengi wengi sana. Kwa hiyo COVID ilitupiga sawa sawa na wengine, lakini tulichukua hatua kwanza ya kusoma uh, uh, upana wa tatizo lenyewe, maradhi yenyewe yameingia vipi, tunaweza tukafanya nini. Tuliunda timu ya wataalamu ikasoma, ikatupa mapendekezo, wakafanya vizuri, nasi tukapokea mapendekezo tukayafanyia kazi. Moja ya pendekezo ilikuwa ni Tanzania tukubali maradhi tunayo na tujiunge kwenye COVAX facility. Tukakubali na tukajiunga. Kujiunga kwetu kumeleta faida kubwa. Tumeweza kupata wahisani ambao wametuletea chanjo ndani ya nchi, na moja ni serikali ya Marekani. Serikali ya Marekani imetuletea chanjo karibu milioni tano pamoja pamoja na fedha za kufanyia kampeni ili watu wakubali kuchanja, kwa sababu kama mnavyojua, kwanza tulikuwa na mithi ya chanjo zenyewe, nguvu ya nani itakukinga, lakini COVID haijui nguvu hizo. Kwa hiyo tumeelimisha watu, wamekubali na chanjo tunaendelea nazo. Nadhani mpaka sasa hivi tumechanja karibu asilimia inakaribia kumi na mbili ya target population ambayo tumeiweka, tuko kwenye 12%, ambao ukitizama kwenye region tumeshawapita walioanza mwanzo. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Sasa hivi hatuna maradhi, lakini bado tunachukua precaution kwa sababu kila siku tunasikia kidudu kipya chenye jina jipya, lakini vyovyote vile tuko na hadhari kubwa. Hali ya kisiasa tuko stable, hali ya kisiasa iko nzuri, tunachukua hatua za kufanya vyama vyote vya siasa vikae pamoja kujadili namna kujadili namna ya kuendesha siasa zetu nchini. Nimekuja nime, nime na mkakati wa maneno manne: reconciliation, resilience, reforms, rebuilding of the nation. Kwa hiyo tumeanza, tumeanza mazungumzo na vyama vya siasa kupitia baraza lao la vyama vya siasa. Tumefanya mkutano wa awali. Aa, ah, nimeunda timu ndani ya vyama vya siasa wenyewe, lakini tumeweka humo jeshi la polisi kwa sababu walikuwa wanalilalamikia sana. Kwa tumeweka maafisa wa jeshi la polisi, tumeweka viongozi wa dini, tumeweka taasisi za kijamii NGOs, CSOs zote ziko humo kwenye hiyo kamati watajadili mambo ambayo wenyewe wamepanga ya muda mfupi, ya muda wakati, ya muda mrefu, watatuletea lipi tuanze nalo. Kwa hiyo tunasubiri vyama vya siasa walete. Kuna chama cha siasa kimoja bado hakijakubali, bado naendelea na mazungumzo nao na ninawaelewa, nawaelewa kwa nini hawajakubali moja kwa moja kujiunga. Bado naendelea nao na mazungumzo nao tunakwenda vizuri na ninaamini wataungana na wenzao. Kwa kisiasa tuko vizuri, na uzuri leo wakati ninakuja nimewakuta wanangu hapo wamejipangapanga na mabango yao na fulana zao, nikaambia nimewaona, lakini ni haki yao, si ndio? eh, waseme tuwasikie. Kwa hiyo nimewakuta hapo na mabango yao nimeyasoma na fulana zao nimesoma message, nikaambia nimewaona. Kwa hiyo hali ya kisiasa tuko vizuri, mambo yote kwenye task force yanazungumzwa na wenyewe watatuletea. Diplomasia ya nje kama alivyosema Waziri Mwigulu, tunajitahidi tunajitahidi kuirudisha Tanzania kule alikotuacha Mwalimu Nyerere kwamba linapotokea jambo la ulimwengu, basi katika nchi ambazo zitaulizwa maoni yao na Tanzania iulizwe maoni yake. Tunajitahidi kuirudisha kule, na kwa muda mfupi huu tuliokaa naletewa mambo mpaka najiuliza eh, hawa eh, wajui kama nimeingia mimi juzi tu hapa <laughs> mambo ya region unaletewa Somali, unaonaje? Unasemaje? Ethiopia, go and tell them, sijui wapi, zungumza na huyu zungumza eh mi mwenyewe kwangu huku ndani sijafanya vizuri mnanitwika na mengine. Kwa hiyo kidogo kidogo tunarudisha trust kwa ulimwengu kwamba Tanzania Tanzania ni nchi ya kutegemewa. Uh, kwenye diaspora <clears throat> hmm. Tunamalizia sera yenu na nimewataka mambo ya nje watoe copies ziletwe Marekani na kila nchi kwenye diaspora, mpitie mpitie na mtuambie kwenye ile chapta yenu mnataka kisomeke vipi. Si kila kitu mnachokitaka kitaingia huko, lakini tupate maoni yenu. Inawezekana tunayofikiria sisi juu ya meza sio mlionayo nyinyi huko, mpate tupate maoni yenu. Kwa hiyo tumesema bora ichelewe, lakini ipate maoni ya wadau. Kwao tutazitoa, tutazisambaza, tupate maoni ya wadau, tutakaa tuyachambue na tufanyie kazi. Lakini katika policy tunayokuja nayo, suala la uraia pacha halipo, sofa halipo lakini hadhi maalumu ipo, hadhi maalumu ipo na itakwenda na ndugu zake wote. Haki ya kuwa na laini yenu peke yenu yapoti, haki ya kupata ardhi, urithi wako uweje, sijui yatakwenda na hayo uraia nani, hadhi maalumu itakuwa heading kubwa, mahaki mengine yale yatafuata na wenyewe mtaona na mtakuja kutuambia. Ukweli ni kwamba tuna shukrani nyingi kwa diaspora, tuna shukrani nyingi kwa sababu remittances zinazoingia si kidogo, ni nyingi, ni ndogo ndogo mnazozileta, lakini zikikusanywa zote ni nyingi mno. Ubaya tu ni kwamba ubaya tu ni kwamba hazikatwi kodi. na, na, na, na mnapodai mnapodai haki lazima muwajibike pia. Kwa hiyo kama mnadai haki na, na wajibu wa kulipa kodi nchini uwepo. Kwa hiyo waziri wa fedha alitaka kulitia mkono mwaka jana, tukaambia eh, hebu waache kwanza, ngoja tuje na sera kwanza, tuone inasemaje, afu tutajua wapi tuwabane, wachangie nyumbani. Lakini tunawashukuru sana, kazi mnazofanya ni nzuri sana, mbali wale ambao wamekuja kuwekeza, lakini hata msiowekeza mnawekeza kwa aina yake kusaidia ndugu na jamaa kule. E, kwa hiyo tunawashukuru sana, lakini mliko kwa, kwa watu ni kwa watu. Hata kama umepewa uraia, lakini bado ni kwa watu, na nyumbani ni nyumbani na ndiyo maana alipokuja kiongozi wenu hapa anasema kwamba sisi tutabakia kuwa wa huko hata kama tuna uraia wa kwengine, na ndivyo hali halisi ilivyo. Kwa hiyo wasia wangu kwenu, mkikaa kwa watu, fateni sheria za kwa watu, kwa sababu hata kama una uraia wa huku, wakikukamata umefanya jambo baya, unakuwa Mtanzania. Ni kama vile kwenye majumba yetu watoto wakikuwa vizuri wa baba, akiharibika mmoja, toto la mama. Unamwona mwanao, unamwona mwanao, sio unaona mtoto wetu au unamwona mwanao huyu, lakini anayefanya vizuri huyu mwanangu bwana, huyu mtoto wangu bwana. Kwa hiyo kwa watu ni kwa watu, ukikaa vizuri we wa huku, ukifanya makosa we Mtanzania, na hawata sita kukuweka kwenye ndege wakakurudisha pamoja na uraia wako, watakutrace ulitoka wapi, wanakurudisha mzigo wenu huo. Kwa hiyo niwaombe sana, kaeni salama, fateni sheria za nchi, lakini pia pamoja kwamba wewe una uraia wa huku, usitupe nyumbani, usitupe nyumbani. Jengine ambalo nimewaambia wenzenu pia, wajukuu zangu, na nimefurahi wapo wengi hapa, wafundisheni ya nyumbani wafundisheni ya nyumbani, lakini pia tengenezeni nyumbani, ili ukirudi umwambie rafiki yangu, twende kwetu, twende kwangu, ukatembee. Ukifika uko pahali pazuri. Ni wasia tu wangu kwenu. Mheshimiwa Balozi ameeleza hapa tatizo la kuji kujisajili ubalozini ili tujue uh, idadi yenu kamili. Lakini nataka niwaambie kwamba hili tatizo nadhani litapatiwa uh, solution karibuni, kwamba tunakwenda kuanzisha Diaspora Digital Hub ambayo ukiwa nyumbani huko utaki kwenda ubalozini utajiandika. Mimi Samia Suluhu na nimeingia Marekani mwaka huu, lakini naishi pahali fulani. Kama utaki kusema unayoyafanya sawa, lakini at least we know Samia Suluhu yuko pahali fulani na ni Mtanzania yuko hapa, hata kama una uraia wa huku, just register yourself, kwa sababu wewe ni Mtanzania kwa kuzaliwa, wewe ni Mtanzania kwa uraia wa kujiandikisha, umejiandikisha kwingine. You never know, siku moja tunaweza tukafungua hayo mambo ukapata nafasi ya kurudi nyumbani. Lakini generally ni washukuru wana diaspora. Kuna mambo hapa yamesemwa la, la uraia pacha nilishalizungumza. Kitambulisho cha NIDA, ni kweli kwamba kumekuwa na uh, ucheleweshaji mkubwa wa kutoa vitambulisho vya NIDA na sio kwenu tu, hata kule nyumbani tulikuwa tuna matatizo mawili matatu. Tunachofanya, tumebadilisha uongozi wa NIDA, tunaangalia kuna matatizo gani tuweke sawa, ili vitambulisho vipatikane kwa watu wote wanaostahiki kupata. Kwa hiyo hili tatizo halikuwa kwenu, lakini hata kule nyumbani Sherehe za kitaifa, balozi yupo amesikia, na mimi nilikuwa nawashangaa kwamba mlikuwa hamfanyi sherehe za kitaifa, lakini sasa balozi amesikia kilio chenu, sasa zitafanywa. Balozi, ukipungukiwa na fungu utatuambia, basi watu waje. Waziri amesikia. ili kweli sherehe za kitaifa zifanyike. Ni kweli, kwa sababu ni, niwape mfano mdogo tu ukiwa na ule moyo wa kinyumbani. Leo nimeingia World Bank pale kuzungumza na wakubwa kwenye mikopo yetu, nikakuta msururu wa bendera zimewekwa. Kwa bahati nzuri, bendera ya kwetu kumbe ilichukuliwa ikawekwa pale nitakapopigia picha. Nikatupa jicho hivi ngasema, mbona bendera ya Tanzania hakuna? Sikustahimili, nimeuliza mbona bendera ya Tanzania hakuna? kamba madam sorry, it's there, tumeichukua pale ulikopiga picha. Ah, okay, basi irudisheni. So, sasa hiyo ni bendera, umeingia pahali hukuiona. Sikwambii sherehe za kitaifa, taifa la kwenu zinafanyika alafu hushereheki, au unapika tu pilau nyumbani unakula na watoto. Inapendeza zaidi tukiwa pamoja kusherehekea. Kwa hiyo balozi, chukua hiyo. Uh, ah, Benki za nyumbani, mwenyekiti wa mabenki yupo, tatizo amelisikia, lakini mnaweza mkamweleza kwa upana zaidi na akenda akalifanyia kazi. Swala jingine kutolipa visa, tutaangalia sheria zinasemaje, tutaangalia sheria zinasemaje, kwa sababu kila ambaye sio Mtanzania anatoka nje lazima alipe visa. Sa kama Mtanzania wa kuzaliwa lakini umekaa na uraia, you have to Uh, mengine haya yote yanatekelezeka yana tu yanatekelezeka. Uh, wawakilishi wawe wana diaspora wenyewe, sio Makete. Ni kweli tunakubali, lakini labda wanachukulia kwamba Makete kuna snow na huko kuna snow, kwa ni wale wale lakini tumepokea tume message, tutajitahidi tuta, tuta kufanya hivi. Uh, nadhani nimeongea mambo mengi. Ninalowaomba wana diaspora, Tanzania ni yetu, Tanzania ni yetu, na hakuna nchi inayoongozwa na mtu mmoja. Tanzania itaongozwa na Watanzania. Kama ni kuipamba, tutaipamba Watanzania. Kama ni kuibomoa, tutabomoa Watanzania. Sasa niwaombe sana, tusibomoe kwetu, tujenge kwetu. Na naposema tujenge kwetu, pamoja na kwamba mko mbali, mna msaada mkubwa wa kujenga kwetu. Kwanza ni kulinda hadhi ya nchi yenu. So watu wanabomoa hadhi ya nchi yenu na nyie mnaongezea kusema yeye eh, ni sawa sawa, kuna kuna kuna kuna kwa hiyo haipendezi kwamba unapondewa nyumbani kwako na wewe unaongezea. Eh, ni kweli. Aa, tulinde nyumbani kwetu. Uh, jengine labda taarifa tu kwamba East Africa tumeongezeka sasa, tuko saba. Tumekubali kuingiza DRC ndani ya East African Region kwa mambo kadhaa. Moja ni kwamba tunahisi DRC ikiingia kwenye region tunaweza kukaa nao pamoja na kutengeneza roadmap ya kuweka peace and security ndani ya region yetu. Sasa hivi wakiwa nje hatuwezi kuingia, tunaweza tu tuka advise, wakitaka wanafanya, hawataki wataacha. Lakini wakiwa memba wa East Africa kuna mambo lazima wayafuate na lazima tufanye kazi pamoja, kwa sababu DRC ikiwa salama na sisi nchi zetu zitakuwa ziko salama. DRC msitu ule ukiendelea kuficha rebellions na sisi hatuko salama. Kwa hiyo moja ni hilo, lakini la pili tumekubali DRC waingie kwa kutanua market ya East Africa kwa watakuwa milioni mia tatu na DRC sa market ya milioni mia tatu ni kubwa, ni kubwa sana, lakini DRC ni nchi kubwa pia, inataka kila kitu tunachozalisha Afrika au tunazo, tunachozalisha wapi Tanzania kwa hiyo tumeingia kule kurahisisha kupeleka bidhaa zetu na kuuza kwenye soko kubwa. Kwa hiyo tuko na DRC imekuwa nchi ya saba, na nimeanza kusoma news kwamba jitihada sasa za kukaa na kuangalia usalama wa eneo zimeanza. Mwenyekiti wetu Rais wa Kenya ameanza kuitisha mikutano ya kuona tutafanya vipi na DRC kuleta usalama. Uh, jengine ni la lugha yetu ya Kiswahili lugha adhimu inayotuunganisha. Uh, tumefanya jitihada za kuikuza lugha yetu kwa kiasi kikubwa na ulimwengu unatupokea vizuri. Ulimwengu unatupokea kwamba UNESCO sasa wametangaza ile sabasaba yetu sabasaba sabasaba, sasa UNESCO wameichukua, imekuwa ni siku ya Kiswahili duniani. Kwa hiyo kila ikifika tarehe saba mwezi wa saba dunia nzima ina celebrate Kiswahili. Kwa hiyo sisi tutakuwa mstari wa mbele kwenye hizo celebration, na tumewashukuru sana UNESCO kwa kutuunganisha na kutuweka kwenye hiyo hadhi. Nadhani ndugu zangu, nimesema mengi. Muda wa iftari naona kama unakaribia. Nimalizie nimalizie nami niweke kionjo. Nilipoona umeme umekatika nikasema ingekuwa nyumbani hizi Januari kesha tukana, lakini kumbe na huku yapo. Kwa hiyo kidogo imenipa faraja kidogo. That was a nice demonstration. Waheshimiwa ndugu zangu, nimeongea mengi, lakini mwisho ya hayo, napenda kutumia nafasi hii kutoa tena shukrani zangu za dhati kwenu kwa mapokezi. Siku nilipoingia niliingia hapa DC, nimekuta hoteli kumejaa Watanzania, wamenipokea na fulana na mabango na kila kitu. Kwa hiyo nashukuru sana, mmenipokea vizuri. Nashukuru leo mmekuja kwa wingi. Ahadi yangu kwenu kama nilivyosema tarehe ishirini na mbili mwezi wa nne mwaka jana pale bungeni kwamba nitaiongoza nchi yetu Tanzania kwa jinsi Mungu atakavyoniwezesha kwa moyo wangu wote. Na ndiyo maana ndiyo maana nahangaika huku na kule. Ramadhani hii ningekuweko nyumbani na kula na watoto na wajukuu, lakini karibu siku kumi na za Ramadhani nazunguka ndani ya Marekani kuitafutia nchi faida, na nitaendelea. Na kwa bahati nzuri, kila ninapokwenda ulimwengu unanipokea vizuri. Tumekuwa UAE pale tulisaini MOU za mikataba ilikuwa kama ilikuwa ngapi? Trilioni kumi na saba pale uh, uh, UAE, lakini ilikuwa Brussels pia, na kwenyewe kulikuwa na miradi iliganda siku nyingi pale European Union. Nimekwenda, tumefanya mazungumzo, miradi yote imeachiwa, yote imefunguka, lakini pia Tumezungumza na business community na pale napo tulisaini mikataba ya kibiashara. Kwa hiyo ahadi yangu kwenu kwamba nitaendelea kuichumia Tanzania, nitaendelea kuihangaikia Tanzania, sio nje tu, lakini hata ndani. Nitaendelea kujenga demokrasi, nitahakikisha kuna siasa za kistaarabu, tunaendesha siasa zetu vizuri, tuna compete tuna compete kwenye uwanja mzuri na kwamba anayeshinda basi asilalamikiwe, awe ameshinda kweli. Kuna mambo mengi yanatokea, gazeti hili litakuuliza hivi, ukijibu wanaandika hivi, wengine wana hivyo, lakini ndio necha ya waandishi wa habari, si ndio? Lakini kwangu nataka niwahakikishie kwamba nchi yetu iko vizuri, nami nitasimama kuiongoza vizuri pamoja na wasaidizi wangu, wasaidizi wote waliosimama hapa Wasaidizi wote waliosimama hapa, hakuna hata mmoja ambaye naamka asubuhi kama alivyosema marehemu rais wetu Magufuli, naamka asubuhi namwambia shikamoo mheshimiwa. Ah, ah, wote ni wadogo wadogo vijana hao wote, na nimechagua hawa kwa sababu naweza nikawafanya vovote akikosea mtu nikamwambia kaa chini, na akakaa chini, na wananijua, huwa sifoki lakini nampiga mtu jicho na anajua leo mama. Kwa hiyo tuhakikishie kwamba nchi iko kwenye mikono mizuri na tutakwenda vizuri. Tunaomba msaada wenu na sapoti yenu. Asanteni sana.